invecchiano quei sogni che trattieni nel tuo cuore, diventano colore e luce nei tuoi occhi e non passa quel bisogno che hai di trovare una ragione, è un istinto primordiale, è una voglia di cambiare, tu sei libera di scegliere se vuoi perché fa parte di te tu lo sai è un sottile equilibrio quel che serve per restare quanto basta per partire lo sai che andare è un destino che accade, è l'attesa di tornare, è una strada che ti sceglie, se la vuoi perché già parte di te. Di te ho amato, sai, ancora sai il tuo vivere questa terra che ci trema addosso e a volte non ci fa dormire Ci lascia nudi spalle al muro a guardare dentro nell'abisso Lo stesso abisso che hai nel cuore e nella mano un fiore bianco da donare a chi hai accanto che questo nostro gesto sia più grande più vero più ampio di me di te del nostro vivere tanto sai il tuo vivere di te amo ancora sai il tuo vivere di te amo ancora sai